Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, euh, nous allons parler du parler en langue. Qu'est-ce que c'est le parler en langue Est-ce que euh, le ribabababa, le ribobobo qu'on nous a enseigné serait vraiment euh, le parler en langue Donc, par la grâce de Dieu, nous allons aller à la source. Notre source étant la Bible nous allons comprendre ce que c'est sans plus tarder, nous allons lire le premier verset qui est dans Acte, 2 à partir du verset 1. Il dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, l'air apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Retenez ça. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle Parthès, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Voilà. Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Voilà bien aimé. Donc, premièrement, nous comprenons que à la lumière de ce chapitre que nous venons de lire, Nous comprenons qu'il y a deux sortes de parler en langue. Vous allez le découvrir avec le deuxième verset qu'on va lire. Donc là, nous voyons, nous connaissons euh, pour euh, les lecteurs de la Bible, vous savez, acte 2, on parle de la naissance de l'Église, là où le Saint-Esprit est descendu, c'est-à-dire la promesse qui a été faite à l'Église par Jésus-Christ, après qu'il soit enlevé, après qu'il soit donc reparti au ciel, il avait dit qu'il euh, enverrait le Saint-Esprit, lui qui sera notre enseignant et qui, qui va nous montrer toutes choses. Voici donc des apôtres qui étaient dans la chambre haute en train de prier. Tout d'un coup, ils vont recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler d'autres langues. Et nous venons de voir que la Bible a cité de façon précise les langues que ces gens ont parlé, alors que ce n'était pas au départ les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues qu'ils euh, qui sont nés avec. Ce n'étaient pas des langues qu'ils ont apprises à l'école. C'était des langues étrangères. Mais la Bible dit qu'ils, poussés par le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler ces langues. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce premier euh, euh, verset qu'on vient de lire, c'est que le parler en langue ne serait pas quelque chose de charnel. C'est-à-dire que je ne décide pas de parler en langue, comme on nous a pris dans les églises où on partait à l'époque, qu'on va te baptiser par le Saint-Esprit, c'est à, parler de, euh, euh, de la barbarie, les ribobobobo, les ribabababa, que sais-je encore. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Donc vous comprenez déjà premièrement que le parler en langue, c'est une langue intelligible que Dieu met dans la personne pour pouvoir délivrer un message. Amen. Dieu va mettre un, message qu'il veut qu'il soit exprimé dans une autre langue pour la simple raison que Dieu veut toucher des personnes parlant cette langue. En ce moment, le Seigneur va permettre que toi qui es rempli du Saint-Esprit, qui est en ce moment le missionnaire, il va permettre que tu parles cette langue pour que tu puisses justement exprimer le besoin ou la volonté de Dieu en ce moment. C'est ainsi donc que tu vas te mettre à parler en langue. Donc, bien-aimé, comprenez que le premier type de parler en langue est poussé par Dieu lui-même. En saisissant une personne, il lui met dans sa bouche le langage et le message qu'il va exprimer pour pouvoir justement parler de la personne dont Dieu veut que le message soit destiné. C'est donc pas une langue intelligible, c'est-à-dire comme on faisait euh, croire euh, une langue où on apprend. Non, le parler en langue ici, c'est une langue donc <coughs> qui n'est pas intelligible, c'est-à-dire c'est pas une langue qui a été apprise au préalable. C'est une langue que Dieu met directement en toi et toi-même qui parles, tu es surprise après parce que tu ne comprends pas ce que tu dis, mais c'est pas la suite que tu vas réaliser que tu viens de parler une langue étrangère. Le parler en langue serait donc une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour s'exprimer dans une autre langue que la sienne. D'accord Donc, il va dire un message destiné à une personne ou à un groupe ou à un groupe de gens ou à une assemblée. Donc, le parler en langue n'est similable, n'est pas une, n'est pas une simulation D'accord Donc, le parler en langue n'est pas une simulation à des ribobobobobo, à des ribabababa. C'est une fausse interprétation de la Bible qui vient de je ne sais où. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Donc, sur ce point, bien-aimé, si tu as l'habitude de parler ribobobobobo, ribababababa, croyant que tu es en train de parler en langue et en esprit, je te demande aujourd'hui, humblement, de te repentir et de cesser ces choses parce qu'elles viennent des écoles bibliques, elles viennent, euh, je dirais, d'une inspiration hors de la Bible. C'est une inspiration démoniaque, si je puis dire. Le bobo le riba baba, c'est pas un langage spirituel. Amen. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de, de, de, de parler en langue que Paul évoque dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire tout le chapitre jusqu'au verset 19. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire Là, déjà, le deuxième type de langue qu'il faut comprendre, c'est que là, le parler en langue dont la personne décide de parler lui-même, qui n'est pas poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le contraire du premier type qu'on vient de voir, du parler en langue qui est poussé par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne décide de prier en sa langue habituelle, en sa langue naturelle. En bon français, on dirait euh, dans sa langue vernaculaire. C'est-à-dire, ça peut être euh, ta langue natale, d'accord Ça pourrait être une langue pour laquelle euh, tu as été élevé, d'accord Et tu pries en cette langue-là. La Bible dit, quand tu pries en cette langue, Puisque cette langue n'étant pas la langue de l'assemblée, où vous assemblez d'habitude, parce que là, il parle toujours dans un contexte où on parle de euh, euh, d'une assemblée, d'accord Or, dans l'assemblée, il y a une langue qui est choisie par l'assemblée, c'est-à-dire, par exemple, euh, si tu es francophone, vos prières ou vos cultes, vous les réalisez en français. Donc, c'est votre langue d'assemblée. Maintenant, si une personne arrive et qu'elle parle dans sa langue maternelle, c'est en ce moment Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, mais il parle à un parlant. Celui, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. En effet, c'est des mystères qu'il est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue qui est poussé par le Saint-Esprit qu'on vient de voir dans Acte 2. On poursuit le verset. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. D'accord Alors, un jour, par la grâce des Dieu, nous reviendrons sur la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie Vous allez comprendre que là, en fait, Paul est en train de parler de celui qui est en train d'exhorter, de prêcher la parole de Dieu. Parce que la prophétie, c'est prêcher la parole de Dieu. D'accord On définit même la prophétie comme « l'incidie l'Éternel ». Or, la parole, c'est « l'incidie l'Éternel ». C'est pour cela qu'il dit, celui qui prophétise parle aux hommes, les exhorte, les console et autres. Donc, quand tu prêches la parole, effectivement, tu parles aux hommes, tu exhortes, tu consoles. Bien entendu, comme je dis, là, on suppose que vous parlez dans la langue de l'assemblée. C'est pour cela qu'il dit, vous parlez aux hommes, vous les consolez, vous les exhortez parce que vous parlez dans la langue de l'assemblée, celle qui est comprise par l'assemblée tout entière. Donc, ce n'est pas une langue natale. D'accord alors, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise, euh, celui qui prophétise édifie l'église. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Celui qui parle en langue, étant donné que c'est une langue que lui-même il comprend, c'est-à-dire sa langue natale, effectivement, il, va s'édifier lui-même parce qu'il est en train de parler directement avec Dieu. Par contre, celui qui prophétise, c'est-à-dire en parlant la langue de l'assemblée, celui-là, il édifie l'église tout entière. Amen. Je désire que vous parliez tous. Voilà, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Voilà comment il explique encore ce que je viens de dire. Il dit, il désire que nous parlions, euh, voilà, donc, je désire que vous parliez tous en langue. Il désire que nous parlions tous en langue. C'est une bonne chose de prier dans sa langue natale. Mais dans le contexte où vous êtes dans l'assemblée, où il y a plusieurs personnes qui sont justement, euh, qui parlent d'autres langues, mais étant donné que vous avez une langue d'assemblée, d'accord Une langue où tout le monde peut comprendre, voilà, il préfère que nous parlons dans cette langue-là en prêchant la parole de Dieu. À moins que, en parlant notre langue, nous ayons justement cette capacité d'interpréter dans la langue de l'Assemblée pour que tout le monde en bénéficie. Voilà ce qu'il veut dire. D'accord Et maintenant, voilà. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà, ça n'aura pas d'utilité. Si je venais dans l'assemblée et je commence à parler dans ma langue natale, sans en être, euh, sans parler par révélation, sans parler par prophétie, voilà, ou soit par, sans, parler par une parole de connaissance, ça servirait à rien. Vous voyez Donc le ribobobo jusqu'à ici, bien aimé, même dans le premier cas, vous voyez que le ribobobo n'a pas sa place. C'est une, invention humaine qui n'a rien à voir avec le parler en langue. Vous voyez Il dit au verset 7, pardonnez-moi, voilà, ma Bible s'est refermée. Alors, au verset 7, il dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe Voici comment le verset est clair. Frère, si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu nous parles ribobobobobo, baba, comment connaîtra-t-on le message qui est donné Voilà. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Voilà, n'oubliez pas que le parler en langue, c'est un message qui vient des dieux bien aimés comme on vient de le voir dans Acte 2, hein, jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 11 ou 12. D'accord C'est un message. Donc, quand Dieu te, euh, te pousse, et comme il dit dans Timothée, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si tu es poussé par le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un message. Vous voyez que le ribobobo ici n'a pas de place et ça ne veut rien dire. C'est une invention humaine et charnelle qui est partie des écoles bibliques à cause d'une fausse interprétation de la Bible. Poursuivons le verset bien-aimé. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites Voilà, c'est clair. Bon, si le ribababa, c'est une langue, comme vous vous dites, est venue de Dieu, une inspiration. Mais comment connaîtra-t-on Parce que le ribababa n'est pas interprété. D'accord D'accord Car vous, parlez, vous parlerez en l'air. D'accord Quelques nombreuses que puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Voilà, toutes les langues sont des langues intelligibles, c'est ce qu'il veut dire. Qu'il n'existe pas une langue qui ne soit pas capable, euh, il n'existe pas une langue, je vais faire simple, il n'existe pas une langue que nous ne pouvons pas apprendre ou ne pouvons pas comprendre. Toutes les langues sont intelligibles. D'accord Donc, ça vient de quelque chose qu'on peut apprendre, de l'intellect. D'accord Donc, le ribobobo que tu dis, je ne sais pas, c'est des langues des oiseaux ou des langues des serpents, je ne sais pas. Arrête et réponds-toi parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit en parlant les ribobobobo. On est rempli du Saint-Esprit quand notre vie a changé. C'est-à-dire que nous ne vivons plus la vie ancienne, mais nous vivons maintenant une nouvelle vie en Christ. Ceci veut dire quoi On parle de la repentance totale, c'est-à-dire l'abandon du péché bien-aimé. C'est cela être rempli du Saint-Esprit. En ce moment, tu deviens un canal que le Seigneur parle, comme on l'a vu au temps des apôtres, où ils étaient devenus un canal. La Bible dit que ce jour, 3000 âmes ont été converties. On va poursuivre. Alors, si donc je ne connais pas le sens, voilà, le verset est clair. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Voilà. Donc, le ribababa, excusez-moi, le ribababa qu'on nous a appris à l'école, comme le parler en langue, c'était de la barbarie. D'accord Donc, si je puis, euh, si définir barbarie comme au temps ancien, D'accord Qui vient du mot grec. La barbarie ici, si on va rentrer dans, dans, dans, dans c'est-à-dire dans, dans l'explication ancienne du mot, ça veut dire, en fait, les barbares sont des gens qui ne parlent pas votre langue. On les appelle des barbares. D'accord C'est pour cela Paul lui dit, celui qui parle en langue, s'il n'y a pas de ce sens-là, il sera considéré comme un barbare. Effectivement, vous n'allez pas vous comprendre. Parce qu'il parle une langue étrangère que tu ne comprends pas. D'accord De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Voilà, quand tu parles le riba baba baba, ce n'est pas pour édifier l'Église parce que ça n'édifie pas l'Église. C'est une invention humaine. Donc, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Alors, on poursuit donc euh, le verset 13, verset 14. Non, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Voilà ces gens-là qui n'ont pas compris. C'est pour cela il dit ceci. Quand tu parles dans ta langue maternelle, le Seigneur dit, il faut que tu aies la capacité d'interpréter ce que tu dis en langue maternelle dans la langue de l'assemblée. Suivons le verset, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence demeure stérile. Voilà un autre problème. Oh, le problème d'interprétation. Le Seigneur est bon. Bien-aimé, priez le Seigneur, vous allez recevoir la révélation réellement de la parole. Il ne s'agit pas de se confier à une personne. Même moi qui vous parle, je suis juste un canal. Je ne saurais être un maître, je ne saurais être un guide. Je suis juste un canal. Je dois parler parce que le Seigneur me met à cœur de le faire et je parle. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est intelligent, euh, mon esprit est en prière. Or, ici, Paul, ici, ici, Paul, en fait, les deux mots, esprit et langue, hein, esprit, donc, les deux mots, esprit et langue, Paul les utilise pour dire la même chose. D'accord Esprit et langue, dans ce contexte, Paul les utilise pour exprimer la même, la même chose. D'accord ça veut dire quoi C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand j'ai pris dans ma langue maternelle, d'accord Puisque c'est une langue où je n'ai pas apprise, c'est-à-dire que je n'utilise donc pas mon intelligence. C'est pour cela qu'il dit mon esprit est en prière. Parce que là, je parle directement avec Dieu en fait, d'accord Je ne suis pas en train de... de, de c'est pas une langue euh, intelligible pour moi. vous voyez ce que ça veut dire le fait de parler dans ta langue maternelle, cette langue, elle n'est pas intelligible. En ce moment-là, tu es en esprit, c'est-à-dire que tu es en train de parler directement avec Dieu. Par contre, ton intellect n'a pas, pas besoin de faire d'effort. Pourquoi Parce que tu parles en langue maternelle. Amen. Hmm? Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voilà. Il se demande donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Je vais prier un peu dans ma langue maternelle et aussi je prie dans la langue de l'assemblée pour que je n'emmène pas la confusion dans l'assemblée. C'est ce qu'il veut dire. D'accord Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, comme je vous ai dit. L'esprit et le langage ici, ou la langue ici, ont le même sens. D'accord Non, il ne s'agit pas d'aller dire non, je suis en train de prier en esprit, c'est pour cela que vous ne me comprenez pas. La Bible, on vient de lire, c'est clair. Le langage doit être compris. Il faut qu'il y ait l'interprétation. D'accord Donc, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Voilà. Donc, si je prie en ma langue maternelle, j'ai prie en ma langue maternelle, et ensuite je dis Amen. Comment celui qui est dans le rang du peuple dira-t-il Amen à mon action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que j'ai dit Hein, bien-aimé Donc, le ribobobo, le ribababa, c'est pas le parler en langue. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue, c'était une invention. D'accord on, on poursuit. Autrement, alors, donc verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà, comme ce qu'on vient de, dire. Donc, si je parle dans ma langue maternelle, l'autre qui n'est pas de mon ethnie, de mon village, il ne comprendra pas, donc il ne sera pas édifié. Or, édifier veut dire se construire. On se construit en se partageant la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de nous édifier vous allez me comprendre parce que je parle en langue, c'est-à-dire c'est notre langue de l'Assemblée, la francophonie, d'accord Le français, c'est notre langue de l'Assemblée. En ce moment, je suis en train de parler en langue puisque je suis en train de prophétiser, c'est-à-dire je suis en train de donner un message pour la part du Seigneur. Là, je suis en train de prophétiser. Et puisque c'est un parler en langue où je suis en train d'édifier les autres, je ne dois pas parler dans ma langue maternelle pour éviter de, pour éviter de ne pas, en fait, pour ne pas, euh, euh, pour que les autres soient édifiés, je y arriver, je dois parler en français. Voilà. Ou en anglais pour ceux qui parlent anglais, en chinois pour ceux qui parleraient chinois, en japonais pour ceux qui parlent japonais. Vous voyez Donc, euh, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Voilà. Ils, rendent grâce à Dieu parce qu'il parle sa langue. Il était hébreu. Il parle, il Mais, dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Voilà bien aimé, le parler en langue. Paul dit, j'aime mieux, j'aime mieux dire cinq mots en, par mon intelligence, c'est-à-dire dans la langue où on a appris tous, qui est notre langue de l'assemblée. C'est ça, il dit mon intelligence. D'accord C'est une langue où on a appris. C'est cette langue-là qui dit la langue, euh, j'aime dire cinq mots par... Euh, euh, cinq mots. Euh, alors, attendez, je vais reprendre. Donc, dans l'église, mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence. C'est ça. Donc, il, il, il préfère parler cinq mots dans la langue de l'assemblée qui est comprise par tout le monde que de dire dix mille mots, d'accord, dans ma langue où les autres ne seront pas instruits. Ça ne sert à rien. Donc voilà, bien aimé, des gens qui ont fait une invention qui n'a rien à voir avec le parler en langue et ils nous ont donné ça comme ça. Nous aussi, sans révélation, sans chercher, sans prier Dieu et sans demander même, euh, sans aller consulter les Écritures, nous avons pris ça et nous avons relayé ce message comme quoi le parler en langue serait de, du ribabababa, du ribobobobobo, que sais-je encore. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Alors, d'autres disent, le parler en langue qu'on ne comprend pas, c'est des choupis inexprimables. Dans Romains 8, 26. Voici encore un autre problème, bien-aimé. Problème d'interprétation de la parole. Problème d'interprétation. Lisons ensemble. Romains 8, à partir du verset 6.2, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez même là, on dit, mais l'Esprit l'esprit lui-même intercède. Donc, quand l'Esprit intercède, c'est pas la personne qui va, euh, qui va parler, Amen. Voici un problème. Donc, les soupirs inexprimables, déjà soupir, soupirer quelque chose, ça veut dire que le sang n'est pas exprimé. Amen. le sang n'est pas exprimé, donc c'est quelque chose qui reste dans notre cœur ou dans notre, je dirais, dans notre esprit. D'accord On ne l'exprime pas. Nous voyons ce type de prière avec Anne. La Bible dit que Anne, tellement qu'il demandait l'enfant, il n'en pouvait plus. Et à chaque fois qu'il se rendait dans le temple, il soupirait jusqu'à ce que le serviteur va lui dire, « Femme, va-t'en, rentre, parce que tu es ivre du, vin doux. » Parce qu'il ne comprenait pas ce que disait la femme. C'est ça la prière inexprimée, soupir inexprimé. En réalité, vous pensez quelque chose, d'accord Vous pensez quelque chose, mais puisque ça vous fait mal, vous êtes dans une situation tellement vous pensez qu'elle est, euh, c'est une situation qui va certainement vous emporter avec vous. C'est une situation qui est compliquée où vous n'avez pas de solution. En ce moment, vous faites des prières inexprimables, des soupirs. Mais cela n'a rien à voir avec l'esprit qui intercède. D'accord Il dit, euh, donc, euh, dans le paragraphe, le deuxième paragraphe, il dit, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimable. Donc c'est l'esprit qui intercède en notre faveur. En ce moment, c'est pas le ribababa, puisque c'est pas exprimé. Et ce ne saurait être même une langue intelligible, parce que c'est pas exprimé, bien-aimé. Ça reste en c'est intérieur, dans ton intérieur. C'est pas exprimé. Voilà donc, bien-aimé, comment est-ce que ces gens sont en train ou ont tordu la parole depuis longtemps. Donc, par la grâce de Dieu, nous venons sonner, euh, n'est-ce pas euh, Nous venons sonner donc, euh, euh, comme dit la trompette, que nous puissions nous repentir. Le baba, c'est un langage des démons. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue, qui est premièrement poussé par l'Esprit de Dieu. Nous voyons cet exemple dans Acte 2, d'accord Et le parler en langue, où Paul dit, qu'il faudrait que nous interprétions, c'est-à-dire le parler en langue qui consiste à parler dans sa langue natale. Amen. Donc, bien aimé, voilà ce sujet que je voudrais, euh, j'avais voulu que nous partagions ensemble. Donc, n'hésite pas, bien aimé, de t'abonner à ma chaîne YouTube MG Indigné. D'accord Tu tapes MG Indigné sur YouTube, tu vas me trouver. Et partage la vidéo s'il le faut avec des frères qui sont encore dans l'ignorance, qui pensent parler ribobobo, ribababa, ce serait parler à Dieu, qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent revenir à la source pour pouvoir comprendre réellement la parole de Dieu. Je vous retrouve très bientôt mes bien-aimés, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen.